Mae'r gronfa busnesau bach a meicro yn buddsoddi mewn prosiectau twristiaeth. Defnyddir yr arian i wella cyrchfannau neu i greu cyrchfannau newydd o safon. Enw i John Lloyd, prif weithredwr Inigo Jones. Dyna ni cwmni sydd wedi gwneud pethau allan llechan a dyna ni atyniad hefyd. I'm Chloe Francis Oakley and I'm the owner of Cobbles Kitchen and Deli. Uh, Cobbles is a restaurant in Ormod by Sea in the Vale of Glamorgan. Ie, yeah, dyn ni'n gwario 80,000 o bennau ar y prosiect a mae 26,000 yn dod o'r cynulliad. Mae yna audio guides dyn ni'n neud a dyn ni'n neud yma yn iaith wahanol. dyn ni'n neud y Japanese, China, Chinese a pethau fel yna. Am bod ni mwy o twristiaid yn dod o'r wlad wledydd yma. Uh, a dyna beth dyn ni'n meddwl sy'n bwysig yn y dyfodol. The Tourism Investment Support Scheme is a, uh, a grant initiative offered by the Welsh Government and the European Community to help businesses um, in Wales become more attractive to tourists. Um, so we applied for that to um, expand our offering uh, and help us become more of an attractive business to tourists. oh, ni gofyn am y pres, a wedyn oedd y uh, ffurlen ni llanw fewn, ar ôl llanw ni fewn, oedd y cwestiynau dod nôl ac ymlaen, a wedyn dyna ni llwyddiannus i gael o. The funding um, helped us pay for uh, a massive upgrade to our kitchen. So we relocated our kitchen and installed a top of the range um, kitchen and extraction facilities. And we upgraded our courtyard area, area so it's all landscaped with cobbles. Un o'r problemau ydy mae'r tymor yn reit byr uh, yn llefydd fel hyn. Uh, a felly mae'n bwysig iawn dyn ni'n gael help i, i wneud pethau byddwn ni'n wneud heb, heb, heb, heb, heb y cymorth. We use uh, all local suppliers for our ingredients. Um, there was local builders working on the project and we employ 27 local people. Ydyn ni'n gweithio efo atyniadau eryri sydd yn atyniadau eraill sydd yn gweithio gyda i'r marchnat ar, ar, ardal a hefyd yn ni'n aelod o'r rhwydwaith busnes Gwynedd sydd yn busnesau lleol yn Gwynedd. Since the expansion of Cobbles, the flagship store I'd like to call it, um, there have been opportunities that have risen to um, Uh, locations elsewhere. So we are looking at expanding our offering into other coastal areas or rural areas in Wales. yeah, wel, yn y dyfodol gobeithio bydd y cwmni yn tyfu, uh, felly uh, dyn ni'n gobeithio os mae hwn yn uh, prosiect yma yn llwyddiannus, bydd ni'n symud ymlaen a wneud mwy, mwy o prosiectau yn y dyfodol. I think it's really important that the Welsh Government are supporting rural areas because um, Wales is more, more rural than urban. Um, and often these areas get overlooked, so it's really good that we can feel the support of the government to help businesses like ours.